Вот он, отметил. Перекмех. Один враг еще жив. На мосту жив лас, один лас оперативник. Если что, дай ему пройти. Еркмек, тут мои капканы везде. Враг нашел заряд. Устраните угрозу. Я хау ТС Еркмек, там два капкана, он подорвется. А не, он уже подошел, он уже подошел. Дай ему пройти, дай ему пройти. Не, не стреляй, не стреляй. Пусть пройдет. Пусть пройдет. Не стреляй. Не стреляй.